Oweekitiibwa ono nkubidde omulangira wa Buganda oba ono oba yono Nakibinge. Okubidde Nakibinge era Nakibinge aba mulangira wa Buganda. Ekyo kituufu anti waliwo abamu abagamba nti nno ba Nakibinge tebabeera balangira ba Buganda. Babeera balangira baaki? N'obamanyi nti beeri simanye kooki simanya wa eyo. Aa ah, ensonga zonna zonna zenze njogerako. Mm. Nabagamba nti omuntu ebikolwa bye. Mm. Bye bimwanika. Mm. Uh, gye buvuddeko waliwo bamubuuzako ku nsonga ya kabaka hmm. kabaka hmm. bwemba mugoberedde amannya ga kabaka hmm. waliwo byoleterwa okubuusabuusa ku bannaffe abaliwo ebiseera bino ne mbagamba nti kuba omuyambuuzako kijja kitya okubanga omanye ebintu bino ate ng'abamu abatudde emyongo tebabimanyi ate era ng'oli mwana muto ku myaka yes mm. katasobola keera nkya mm. n'otegeera bye mbabuulira mm. nga toli mwana wange oba nga toli mulangira mm. ne nkugamba nti obwakabaka buzze abakulembeze mm. abazze babeera nga bakabaka mm. bazze bayina obuvu n'ebigere byebasaanidde okutambuliramu mm nti kabaka mwange owolubereberye mm. yabuulira kabaka jjajjange mwange owokubiri ebyokukola kyonnabakka owoolubereberye hmm. yajabulira kyogwokubira ebyokkola hmm. kabaka suuna ewamala yabulya kabaka suuna ow'ejjimba ebyokkola owokubiri hmm. kabaka muteesa owoolubereberye jajjanga mukalya walugende bugendegende yabulira muteesa owokubiri ebyokkola kati nze ndi mu bigere bya kabaka nakiringa omulwanya muli hmm. nti mukama wange era jjajjange kabaka mwange asobola okumbuulira bwe bakolanga ebintu byabwe hmm. ne nakibinge nambuulira bwe yakolanga ensonga ze hmm. nga boolaba gye buvuddeko nabategeezako nti buli muganda yenna yaalizzeyo ku luyimba lw'ekitiibwa kya buganda naye nga bo balumanyi anti bw'owulira bino ebisoko ebirimu ne bagaa nti bajjajjaffe baalwana nnyo mm, nti jajjange nakibinga omulwanyamuli akugamba nti nze n'erinnya lya mulwanyamuli yalifunira bwayise mm. nti abanyolo baali bawambidde eddala obuganda nga batuusa emulago mm. we yabasinkana n'alwanagana nabo paka ebwa bw'atuuka ebwayise amafumu gaali gamaze okumuggwako mukyala we nannono nekimbwa n'omugana tudde emabega gyetuvudde amafumu gatuweddeko hmm. n'abagamba nti obulamu bw'abantu bwayise bwayise tetukyadda mabega musongole muli hmm. kyekimuyise omulwanya muli kuba yalwanise muli ayambiddwako hmm. omulangira kyobe kyomubazi sekakozi yekibuuka omulubaale abamu bamuyita mumbaale nayabeera kibuuka omulubaale eh. waliwo akagambo koyogedde emabega awo Mm. Mm. nti omuntu okwogera ku bya buganda mm. alina okuba nga amanyi ebya buganda anti mulangira omanyi laki ndeesa akantu ako mabega awo waliwo bata ebaddewo wakati wa gashumba gye buvuddeko wabaddewo bata eriwo wakati wa gashumba Mm. Ah, ne katikiro Charles Peter Mayiga naye ngaabantu bagamba nti Gashumba tasaanye kwogera ku bya Buganda kubanga si Muganda newankubadde yazaalibwa mu Buganda Uh, tekitegeeza kuba olubeerebwa mm. yekankubulyeko ekintu kimu ye mulangira nakibingi <clears throat> eno ensi gyetuwogerako mm. yafugibwa nga abalongo bana ye mulangira okwali omulongo kabaka bulamu mm. okwali omulongo magobwe mulangira okwali mu cc mm. abaagwera aba olunyanyembe mm. gwebaita asquake mm. okwali nomulongo mayanja yemulangira katonda tondo wolubereberye eyatonda ensi ye nokujula kwayo mm. <clears throat> nategeera nti naabantu ngaffe aboogera kati kubukkosifo zino mm. yetaaga abantu okubaleeta mu nsi ye mm. oba mu nsi yaliwo gyetwogerako nga muwawa mm namanya nti abantu tugenda kujja mu nsi eno mm. erimu emisambwa mm. oba abasange mm. oba abacwezi amanya gaali asatu abasange emisambwa oba abacwezi namanya ti ekintu kyebayita omusambwa oba emisambwa gitusinga amaanyi era gisobola otukola obulabe bwonna kinna tuba tuginyiizizza nayita mu sisi ensi yalinyetuluvu ngaerimu enyeggano ennyanja hmm. nayita mu sisi rubanga hmm. nakyekyusa namugamba ti njagala onjugumiza ensi nadeemu hmm. ensozi nebiwonvu mu sisi yajugumya ensi nanditeekamu ensozi n'ebiwonvu n'asalawo emisango gigende mu nsozi gigendemu ne mu ntobazi era emisango mulembe gwaki ogwamuwawa oba omulembe gw'abasange emisango agyewuunya nnyo hmm. bukulu bwawadda hmm. ne muganda we bukulu buwumbyangabo hmm. nendawula luwoga mata bagenda otuuka ebukasa esese waasiŋŋanibwayo abaddugavu abateeberezebwa okuba nga bava mu maserengeta ga kenya mm. era nze oli bwe bakozeo mu lubiribiri bajjajjaffe mm. bakulaga nti obutonzi bwonna bwatandikira mu africa oba mu hmm. east africa mu hmm. east africa kati abawaddugavu abajjanga ku nalubaale hmm. bebajja bazaala mu basange bano kakati gwe bwoŋŋamba nti mbadde nkulaga ekisampo nti ebintu ebyawukanira abantu bonna bonna abali mu buganda baalabako baalabako ab'ekigango nga bekuba obutebe otaba lwamanyi ku kigango ky'abalangira awo ngensobi eva kulonda walo kye tuyita kawuula mu nsonga za mujaguzi wabeerawo kimomera ne kawuula hmm. kati olwo olukiiko nalulimu naye nga nsirise nenembuuza bannaffe hmm. kiki ekibaddekuba nti mwekuba obutebe hmm. nti twalonze kawuula saabalangira nabawulira olangira abakulu mumutuba bagamba obulu twabubaze olunagaa nti obokisi twabukunkumulamulaba nimbabuuza ani yabagamba nti kawuula bamukubako akalulu Hmm. kawuula alondebwa empewo eyitibwa mugezi empewo erinnya ku kabaka omukulu na, na, omulangira nakibinge ah. mm -hmm. omuntu yandibadde abuuza uh, omuntu ali conline media z uganda yandibadde abuuza kawuula kyeki kubanga waliwo tamuzi ezimu zokozesa ngaabantu tebazimanyi ate nga baganda so kati bandibadde beebuzane bano bannaffe balina bino ebyekisiru bibasome mubanjula basome balina kasoo basome ebiki mm. kati kawuula ono yagatta mm. obubaka mm wakati wa kabaka mm. n'olulyo olulangira mm. wakati wa kabaka mm. ne katikiro nti kabaka yenna nga kabaka mm. dala nga kabaka mm. abeera ne katikiro ate atakola nga mayega mm. nti kabaka bwafuna obubaka mm. kati nze nga nze mm. manyi mm. nti kabaka mutege ono owokubiri mm. ayina omubulira ebyokukola ye mutebi nantatebuko olubereberye sesi mayega aa nti ono kabaka owokubiri ali gwe tulina mutebi hmm. ye kabaka yekka hmm. gwe bayita nyinimu naye nga si nyinimu gwe bayita nyinimu nga tamanyi biri mu njuye hmm. kabaka ekimu eh, yes owuliriza ebigambo bino mpulirizaomulangira ombuuzizza kutegeera kabaka ekimweyisa nyinimu buli ekitambula kyonna mu buganda atekeddwa okuba ngaakimanyi ngaakimanyi kituufu kabaka ekimuyisa nnyini nsi mm. emisango gino abasango babakyuzi bannyini nsi mm. bategedde okuba nga bateesa naye mm. nti omusango kimera mm. kabaka bwafuna obubaka nti omulangira nakibi ng'agenda funa omwa omulangira mm. oba mukyala we agenda somola okukuwa omulangira mm atumwanga erinnya lya kimera mm. nti omusango kimera nga bwewula nti kimera gwe gwamezanga ebimera mm. omuganda kyeyaviranga okugamba nti yali manga nga takozeseza ddagala hmm. era nazzi kuno byamba nti kimera amezezza abakyala abasinga obungi kinoonyerezeko mu bakyala abakulu abakirabako hmm. maama newe yabanga asimbye lumonde we hmm. yafukamiranga mubikata nakowola nagawonya omuzza mmere mu bulemeezi nti kabaka bwe yategeeranga nti nno emyezi gino gatonya tagenda kubeera gatonya mukutulansa mm. tagenda kubeera mukutulansanja mugulansigo tagenda kubeera mugulansigo mm. kafumulampawo tabeere kafumulampawo mm. olwembeera oba olwa sizoni zetwalimirangamu omuganda nalima nga tewali ddagala obwakabaka bwonna bwonna nga bwakabaka weebuli bubeera n'ekiweewa kiweewa oyo kimuyisa kiweewa yawewula ebizibu byonera yanyeenya ekidde wange ekyabeeranga muwankaki wa bulange oba abakyala ababeeranga mu lubiri nga beddira mamba mm. abakyala abo nga tebakyagenda mu nsonga era nga tebakyegendanga n'abasajja banyenyanga ekide ekyo wanga mm. kyekigambo ekitambula enno nti bya buwangwa na nnono mm. era mukulu wange mutego abayogera ebyobuganda ga nti mwesigame ku byobuwangwa naki nenono era nayono simanyi mayega wammwe era nagamba bya buwangwa naki nanono kati okumanya ebintu bino mwawule okumanya n'okutegeera Ah. tekitegeeza kuba nti olwokuba gasumba ah, abali kuno media uganda bakuwulira tekitegeeza kuba nti olwokuba gasumba si muganda hmm. teyalaba ku jjajjaawe hmm. ateekedde okuba gasumba bwagamba nti azaliddwa mbuga eno ensinga eyitibwa muwawa hmm. agwanga tetuyita bwe tebajjanga banyarwanda eh. abaganda baali esese bano betuyita banyarwanda bava mu ethiopia naye bo baali balina enkola y'okunoonya omuddo gw'ente zaabwe n'amazzi ompuliriza bulungi nkuwuliza era bannaffe abaganda bazzukulu ba mukasa baabeeranga essese hmm. babuuzanga bannaabwe nti mugenze ku lukalu lwe buganda nti ye hmm. mugenze mubali abalina ennyenda eziringa emituusi gyebitooke yomulangira nakibinge kati ekigambo kino obutuusi tebamanyi kyavaawa hmm. so gasumba waba nsa sinakiwulirako bwabaako edde nkya naga nayogera ku nsonga zalaba kati kankulaga ekizampa emu abasinga obungi oba owulira nnyini baga nti naye ga akoze hmm, aye bangi boogera kubanga mhm. abamu bagamba ah, mhm. tv ya buganda bbs ah, yagiteekawo abamu ne mhm. bagamba yazimba muganzirwazza wali ekatwe ah, muganzirwazza yazimbibwa owekitiibwa jobbi walusimbi ee eh, naye ah, era abamu era bakimusigamako ah, ah, anti kati obuuziza eh, eh, nti omulangira nakibinga kasoke nkumenyere then olambuule byonna nga embambi kugambye abantu ngaebaze mhm. bagamba abantu abantu abalala ne bagamba nti omusajja ono akoze kyamaanyi nnyo okuteekawo bbugwe mhm. woku masiro kubanga mhm. tumulaba yeetoloola kasubi neyetoola eri yonayonayona eri nabulagala n'agatta ne bagattako n'okugamba nti omusajja akoze kyamaanyi nnyo Ah, nti kubanga amasiro amasiro state gye gaalimu ah, yali ndala naye kati ah, tho newankubadde teganaba kuggwa naye hmm. afubye nnyo okulaba nga asonda ettafaali era wamulaba nga atambula hmm. mu uganda yonna n'agenda mu nsi z'ebweru ng'agezaako okusonda ettafaali okulaba nga kale nga ye bwakiyita nti okuzza buganda ku ntikko omukulu nakibi nga tebali tusaba otangaze ku nsonga ezo abali konola media z uganda bazitegeere ekisooka eh, mu byonna hmm. teriiyo nsi etuuka ku ntikko hmm. abantu we bajjanga n'ebigambo byebagenda okunyagiramu abantu hmm. ne babasirwaza teriiyo enjagalo ekibuuzo omuntu yena tali teriiyo nsi etuuka ku ntikko hmm. nga pulezidenti museveni yajja nekigambo kigamba nti bonna bagaggawale teriiyo nsi ku lukalu lwa katonda wansi erimu bagagga beereere ne mu amerika yalinawo abasula enjala ate nga kugenda mu amerika kuba kyeyo kundagala mbuli kebere dubai mulimu abantu abafuna nemmeri owere nga tebenadde omutwalo gwa gwa dubai mu nsawo hmm, kituufu mm, ekyo teriyo nsi yona ebeeramu bagaggawo neyabaga nti bonna bagaggawali mm. nemukuba engalo mm. kati mwegabo kere nkya noŋgamba nti buganda ku ntikko mm. teriyo nsi etuka ku ntikko mm. katudde ku byakoze ekyo badde ogamba mm. okujjako omuntu okeere nkya nakufuula omuntu batubuulyette ekitambula amasina go nga gagakwata gagakajja omuliro mm. nze omwayogera njagala avayo akiwakanye mm. yensonga lwaki gabalimy okuzimba mm. nze omwe yabategeeza kulaga amasiro gagenda kujja mm. nembabuulira nebbanga ebibulayo na lwaki gagenda kujja mm. kubanga nfuna obubaka mm. era kino nkukakasa ddayo mu lubeerero eryoba gye buvuddeko mm. owulira nti bannaalinnya bagamba omulongo alemedde mu masiro ayo kitegeeza ki ekyo omulangira nakyeyinza ano hmm. nze nkyakugira kyenabagamba gye buvuddeko nebagamba nti gye bujjawo mbwe batatereeze hmm. ngenda kuwulira ensi eno buganda ne bannayuganda hmm. kyekyaviirako amasira ago okujja era yo ensonga bakigabalinnyo okuzimba eyo enyumba bagiyita muzibwazaala mpanga muzibwazaala mpanga kitegeeza omusajja omuzibwazaala ki empanga kakati olwaleero nze ekizibu kyange simayiga ekizibu kyange bino ebyogerwa nti ebyobuwangwa nennono hmm. era bwe mubanga mwogera hmm. bwe kiba nga abatudde mmengo baganda era maligamba nyinnyo hmm. mumubuuze ekigambo bwakabaka kyeki ekigambo obwakabaka oba obwakabaka kigumu okusinga ejjinja ate kigaze okusinga ensi eno naye tulina emisingi ejikola ekigambo ekyo obwakabaka hmm. emisingi ekyo kiki hmm. zendiri z'abakabaka hmm. zembuga z'abakabaka okuvira ddala mu lubereberye nowula nti kabaka bukulu kabaka semwezi maganda kabaka seguku kabaka lukenge ne bakabaka obwakabaka tebwatandikira ku kintu nti nekintu yasinganawo bwakabaka baali bakulembererako kabaka kanyalira hmm. kabaka kanyali yavira nga ddala mu mamba enangira hmm. emamba eyenangira eyakirulu eyebwerenga oba emamba eyanankere hmm. kanyalira bwe yatuuka nga okukunkumula yagendanga ku mitwe gyabanne abalanyi nebagati omusajja ebamatu anyala kuffe Mm. kati bano abaali mu mmamba eno enangira beyawulako mm. emmamba eyitibwa namakaka mm. emmamba eyo namakaka ye mmamba gabu nga yali muntu nga gobaoli awo akulembera ekika oba abo abaali bekutudde ku mmamba eyo gurupu eno yemmamba eno namakaka era teyatuukira buwaya nga babagamba baatuukira bubebbere yeyo mmamba namakaka mwegimuyitira gabo nga gabo nga bwafanga nemanda ekomaawo kakati nkulaga nkyo hmm. embiri z'abakabaka mukabaka kikigo hmm. kate lwalero namyalo mukakiga abaira myalo gye hmm. era bweolaba amazzi gano agagenze gadi emyalo gimalawo eh, jogajiridde namyalo mukakigo abanja myalo gye ninga gye buvuddeko nabagamba nti olusozi lubuwama lukyaliko ebikomera abantu nga tebannaba okufuluma lwera hmm. abantu nga tebannaba okuva bikiiki hmm. nga temunaba okujja nyumba zino ziri kigo nebulubaali hmm. mbakakasa enyanja ekyalya kubanga kiva ku nsobya ezabannaffe abatudde emmengo mwebye mugamba mbu aboogera ku kigambo ebyobuwangwa nyennono nga tebamanyi kyekitegeeza kati olwaliro gwe mukuluma yedda hmm. oŋgamba nti gwe wajja ebbengo nze situnuulira bino byakoze hmm. ntunuulira musingi omusingi ogukola eki kyoweereza kyogamba nti bwakabaka hmm. tulina embiri z'abakabaka era awo wembadde genda okubuuliza ekibuuzo owulira bulungi nti emisingi egikola obwakabaka giri emeka e, omusingi guba gumu empagi ne ziba ttaano naye ngaempaji esookera ddala mm. nezoluli olulangira mm. abalangira mm. naabambejja baliludda wennengo olwonkugira nkulaga obwakabaka ekigambo bwakabaka n'empaji zino kyonsonyi nnyo bwonna ngamba nti saabasajja kabaka wa buganda amaze emyaka egiwera abiri mu omukaaga ngaali ngaali ku nnamulondo naye nga nenamulondo tebagirabangako namulondo batudde emmengo bagamba nti bali mu bwakabaka bwa buganda hmm. nomwama nti saabasajja amaze emyaka abiri mu mukaaga era nga mugamba nti nyinimu hmm. nga nengoma gye tobira abalangira n'abambejja teriiwo omuntu yandadawuza namulondo kyeki namulondo eyo ebeera mu mpagi ssatu hmm. buganda manya bunyolo buganda nesese era omusango omukulu hmm. oguyitibwa bwekobe gwegunanyini twekobe hmm. era abeekobaanyi mwebeekobaaniranga kunna mulundo hmm. ebikobe kati gweogamba nti ennyumba eno twekobe ogiwadde saabasajja mbw ejjudde bwekuba naasinziirawa abeekobanyi baneekobaanirawa ndi kukira ekigambo kyebyabuwangwa nannono ey'omulangira nakibinge ennumba abalangira n'abambi gyegetojyako ebirewa sajja mm. ne kabaka mutebi tebamanyi wa gyeva mm. nze njogera ku mm, awulira alowooze mm. avume avume naye nga sooka osingejje mu ebyo byowulidde mm. amasiro geno nga kamala okukwata omuliro mm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava ewa pulezidenti museveni hmm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava mu central gavumenti hmm. twawulira ku biliyoni ebiri ezaava e japaani hmm. twawulira ku mitwalo ataano agaava e japaani twawulira kuzaava mugundi mu mtn twawulira ezaava mu nairo buluwali kawulire mm. zava mu walidi mm. ezava mu mbangu nyingi ne unesco bumbi butano mm. ate unesco nga nenaku ezo nga nenaku ezo waliwo nekulire lyakuba mudere monita nga ligamba nga sente wezava mu unesco ez'okuyambako okuzimba amasiro naye omukulu mayiga nazeegaana mm. kakyakumenyedde kakubulira mm. nkwade obuwumbi bwobala buli mu buwumbi kumi na munaana mm. senga saaba olubi olulangira nategeeza abasajja mm-hmm. nembagamba nti owemmanda talina lijja lyansima mm-hmm. obuwumbi n'obuwumbi bwetulibwe mulina mutwe ku miliyoni bina mu ataano mm-hmm. enyuma tugenda gizimbira emyezi esatu nebazitumma kakati olwobwo obuwumbi tetwogera ku tofaali atuke ku buwumbi obwasoka tebuliko na tofaali fenna tukimanyi nti ekizimbe ekiyitibwa masengere mm-hmm. nkulaga ti omulidde amasengere mm-hmm. nongula ne bbs mm-hmm. masengere bagikola finishing masengere bagikola finishing ye kuba structure yaliwo nga amini yakizimba ate ekikomisa amini ataali muganda yagituuma bulange plaza kuba bulange we musambwa ogubukirya abalangira n'abantu jja mbulange plaza kale ate ono bagamba nti amanyi ne mutebi nebagende erwadda ne banona masinkire hmm. ne e- e- bamuletewa bulange hmm. masinka gaebatakwisozirwako empologoma hmm. na bamuletewa bulange naye nga buli ekiri ku masomero gye mugamba nti mutofaali buli kampuni gyemuyindi okola amabaati mu uganda batuwa amabaati gabulire buli kampani ekola amabaati akola amabaati buli kampani gyemuyindi ekola lanji mu uganda batuka mhm. ah, nkyakugira <laughs> tubimanyi ebimu biva mu bo nga batandisa okwerumagana mhm. buli famili gavumenti okola tayiro mengo yenkola egamba nti kampuni gundi ogeretegeze nga batunda kati tiketi zaabwe zene zenkuuka mhm. kampuni bweki tonagulya abakozi bo tiketi kampuni bweki tonagulya tetunakulaba nkugambye ne wabeera agigandege ku gubi shed kewa yaleeta seminti ensawo esukka mu lukaaga mm-hmm. seroma yaleeta seminti ate njagala nyo sigenda ku dibetinyak okakasa ti wano abantu balimba mm. abaganda tugamba nti eryokanga netonya nsisiraezenkanyemyoyoaokwata ekkubo nga munnamawulire bwoba oli munnamawulire mugende mu kampani registre tugende luddaba njagala okwata ekkubo nga bannamawulire mm -hmm. mugende mu kampany registry mulabe mm. bbs erimanya gaani kampany registry tulabe bbs erimanya gaani erimanya gaani olukungamba mm. nti akoze mm. nze byona saagala kumanya nze pointi yange mayega wemunenyeza nemukulwanye kabaka mutebi ekutunga embiri z'abakabaka ettaka ne balifuna nelibwawo olusozi lubowa mm. omulwa gwomukulu akulembere bwakabaka bwa buganda mm-hmm. luteekeddwako ebikomera ku mulembe gw'amayega nga be batunda olusozi olwo mm-hmm. okuli embuga ezebikasatuma omukaaga mm-hmm. be balutunda embuga oluba wakatambwa egenzeeko kalitunsi ku mulembe gw'amayega era be batundawo baguza omusajja muta dokita benard muyeeya Mm. ne bakwata olubiri banaziba ne baluguze musajja nicolas agaba mm. era mengo mm. mengo ekutta kigo yenna ebutunzi awaabira ngaolubiri lwa kigo nenamyalo abaganda ne bannauganda bawulira ensonga zino zenjogerako ensozi zonna nga bwenzimenyamenya hmm. kyekitubonyabonya kati olinakubuuza nagaba mulangira nakibinge hmm. twalaba ku nkuba eyatta n'abantu twalaba ku nkuba eyatwala nemmotoka naye mu nkuba sinyingi naye emyalo gijjudde hmm. naye nga gyebabuddeko nali kwekigitivi nembaga nti amatufulumerwerera lwera mm. teyazimbibwangamu teyajjibwangamu musenyu lwera bwe busizi bwa nalubaale mm. mujje lukomera ku lusizi lwa lubowa mukwate ettaka lyerusigi neryekigumu lyazze mu bantu abatuvu bazzewo ebintu ebyaliwo eninsisi yaffe mm. ebyakugambye nti emisanga gino gyali giina amanyi otusunga tuligisobya nakati oteeka omutuwasanagamba nti mwava gye baabategekera ne mulumba bano mu bifo byabwe ekitegeeza gye nkuba gyetulaba kati okulira bulungi hmm. njagala ombuulire manyegawe okwatira essomero lya naabagereka hmm. naabagereka lyali essomero lya nkizo nga tujjukirirako bakakabaka hmm. owomukyalo owempeta okuva mu kyetwayitanga bakaddulubaale abakyala babakabaka omukyala ngaowempeta yayitibwa nga kaddulubaale ndekyanaabagereka kijja ku mulembe gwa kabaka cwa omukulu mulangira wangi omuntu omuntu yandibadde agamba nti abantu abamu bamanyi nti amasomero ga nabagereka gali abiri waliwo liri eririmuli mu gundi munda ona eriri eno mhm. wabweru eno nsebo nabagereka tanti oyagadde okutegeera mm. nkugambye nti essomero na nabagereka lye baatunda mm. yesomero lyetwajjukirirangako ekijya muntu bwa nabagereka bwatandikira mm. ku kabaka cwa teeyawegwe babbulamu essomero ebyo hmm. nti wanawanala nokuvira ddala ku lubiri enkadde hmm. awali fire brigade awali soprit hmm. awo wonna wabeerangawo ensuku z'abakyala baccwa kati ekisenyi ekyo okuva ku poloti wano wali fa brigade hmm. mpaka eri ku nakivubo hmm. kyava mu poloti ataano musatu hmm. ngeretaka teririiko mayega yamenya essomero eryaliwo nga n'abaana balisomeramu mayega batunda essomero eryo nkulabaga omugamba nti akoze ki alina byakoze mu buganda kakati woddayo gwe nkugambye nti ebintu biri byompadde masengere ne bps BBC sijigenze wala nkugambye hmm. muna mm. Uganda yena anasobola okuwulira ensonga zino mm. agende mu company registry mm. alabe BBC erimanya ki gye mugamba nti yabwakabaka mm. mulabe zi CBS z'abaani kabaka alinamu mugabo ki CBS kitegeza si yakabaka sinatuuka nganje mm. ayinamu migabo bigenda olabe ebyani ebyo hmm, ebyo nkubudde kuba nawe osobola okukola risaaki zo nze ndi mbadde nkutandikira mm. olwaleero gwe bwaŋŋamba nti nnyinimu mwali hmm. nkuzzayo ku lusozi lwe bayita gombe hmm. olusozi gombe kwe kwagalamizibwa bakabaka bonna bemulaba hmm. mu bitabo jajjaffe kabaka muteesa yajjawo bakabaka kumi n'abazza mu masiro gaabwe olusozi gombe lwatundibwa era lusembebwa buli awali ekisooka ggombe waliwo kabaka wansi mwekyemwyita ogwakabaka nshakugira mvude mm. ku nabagereka mm. nungo gyoyogerako mm. boge mwawule kabaka n'obwakabaka byawukanira ddala byawukana kabaka n'obwakabaka byawukana oyawule ettaka lya kabaka n'eryobwakabaka bwogenda mu ndagaano ya lukumi mu lwega nkaaga mu gumu hmm. eyasayiningibwako mulondemu kintu ku lwa buganda hmm. ne makaloyidi ku lwa bungereza hmm. teryayina buyinza kukola kyakwengenda ku ttaka ly'obwakabaka bwa buganda so si ebyakabaka wabula ebyobwakabaka bwaki era bannayuganda banawulese bakakasa gyewujja mukirinde nga kulya mere buli ayina ekyapa bino mbukyapa mu ngalo hmm. oginampewo bano abantu kati kankulage gomuyita omuyivu mayega hmm. nti ate ye mugge kisusi hmm. yateekawo ekyapa mu ngalo olinaniyanga gamba katunde ttaka tudduke tugende bw'amala okuwa ekyapa kino emyaka ana mu mwenda akikoze ku ttaka lya bwakabaka obwa buganda nakuwa n'amagezi agagenda mu ate mu banka weewole mm. banka zino za bwannanyini mm. banka zino za bitongole mm. teriyo omuntu okusinziira ku interest rate, rate ezirikuwo kati mm. abantu ekikumi obasinga ebyapa byabwe ekyenda kibanunula mm. olugoma yego ku tetaka ly'obwakabaka toligabijjoze bbanka olaba nti obuganda ogenda obuganda ttaka tebakikulimba hmm, eryobwakabaka temulitundakootya hmm. gwe yawula eryakabaka Hmm. era bwogenda mu ndagaano y'olwenda kabaka dawudi kyo yafuna mayiro z'ebisatu mu ataano hmm. obwakabaka w'obuganda ne bufuna akenda hmm. akenda kano nga kabaka agenda kukuuma kakuuma olw'abaganda abaaliwo n'abaliddawo so si kabaka akenda si kake ate kati gwe mayigo otudde newasejja mubuganda nandi boodi naye mutyo bimutunda ettaka ly'obwakabaka kati bannayuganda nga bawulinga tebanagamba nti gasimba bebe nga bonga ebyayogera gasimba byayogera abitegeera mm. genda bugenze ku bulakayini ziwali ogula endagaano y'olwenda mm. ogisome yalambika ety ettaka lino era lyayawulibwa litya mm. so togamba ntibagasumba byayogera gomaiti omunyarwanda aba abimanyi kuba nawego wenyini wogenda wetwogerera kati nogenda kwali ku blacklines blacklines genda ogula endagaano y'olwenda osomi bye tukugamba enjawulo eriwa era kabaka dawudi jja yakwata ettaka lyerimu hmm. n'agabirako abaana be okuviira ddala ku kabaka kumulangira mawanda hmm. esiteri mazzi enunde kalemeera bitos kamuwanda mpologoma hmm. simbwa abaana bonna benunde kalemeera gundi ono ndawula abaana balumaama balumansi bonna bafuna ettaka nga ne taata wuno kabaka mutesa yafuna ettaka lyokuva eddala ku kitaawe hmm. era olwo kiba kya mutesa foundation hmm. kati kyetubagamba nti bano batunze tebazizaawo hmm. toyina kati kankulage otunze naabagereka buzibe yomulaba yerawerako mayiro esatu naye bukyanga batunda ettaka eriri ebuzigalo nabo litunze anda buganda andi boodi hmm. mutero ettaka eddenkya oba mayiga ngakatikiro oba wasajja nagamba tuzimbeyo essomero nebera yamyaliro esatu ebizimbe bisatu hmm. empaja enkulu mu lulyo lyangira be baana babalangira basomerenga wano hmm. talina kyataddewo naye bikyaliyo balitunze liweddewo embiri z'abajjajjaffe bazitunze n'amasiro ga ddala noŋŋamba nti nnyini mumwoli mutebi naye nga n'amasiro g'abajjajjabo guna gonna mayega agatunze ne buganda land board mm. kiwalabye mali atumawe amasiro g'abajjajjaffe mm. nga wano mu buganda newabeera omuntu nga simulangira kiva okutunda ebijja mm. naye amasiro g'abajjajjaffe bagatunze nebuno obukyaliwo wadesaavu gaberanga ku mairo biri mairo satu naye n'obuyumba mwe nyininyini mubagalamidde talina yadde kazimbye n'akamu hmm. gweovudde ku ttaka ly'embiri olitunze ery'embuga olitunze eryamasiro olitunze ebika byafunanga ettaka buli kika nga kirina ettaka nga kirina ettaka mairo the mairo zoverland nga teriri anda kakati mm. gwe nagebika ogatadde buganda land board ogatunze mm. aga abalangira ogasisa ogatadde buganda land board abalangira bagabana ettaka lyabwe nga sireri eryobwakabaka nga te siryakabaka nina abalangira abaliwo bagabana ettaka hmm. byonna mm. gwe olwokuba ogamba nti nooliwo amaanyi obitadde mu buganda land board ageebika okata ebika byafuna ettaka olitadde mu buganda land board mm. ebyabalangira oliise mubuganda land board mm. ebyabannamasole mm. byona olitadde mu buganda land board mm. naye ngajjukira nti abalangira bano oba bakulu mu lubyo olulangira baakolanga emikolo mu mbuga ezabeeranga ku ttaka eryo mm. abalangire bano namasole mm. bakolanga emikolo egyogwa namasole ku ttaka lyabwe mm. gwerina notadde mu buganda land board ate banamasole bajajjafe abakabbiya notabayamba mm. oyo gasumba gwebogerako yali yalaba bulabi ku nbs nga bogera ku jajjaffe saara natolemakindye mm. asiibanjala talina na toyireti furanka gasumba yatwalira jajjaffe ebintu mm. furanka gasumba ayinza kuba nga yazimba netoyireeti ya namasole mm. naye nga namasole zenna nakatambi ngaakugamba era babiraga mm. ku tv yitaba omutebyentebe bajajjaffe mm-hmm. bonna basaala natooro banamasole bonna wotutta ettaka lyabwe tobawanga yadde akasawo ka sukaali mm-hmm. tobayambye mm-hmm. banamasole nebanalinnya bava masolo ne bagenda ekasubi mu katale okulonda amatuuki g'emyera bwe bwakabaka ettaka lyabwe olibajjeeko otadde omuganda ni bodi olitunda tobayambye atoze ku lyembiri olitunze eri amasiro amasiro ddala mayega newasega nemutunda ettaka lyamasiro gabajjajjaffe mhm. ddala mutebi ngaoli wali otudde mhm. enkera nogamba nti ginimu bino ebitanda nginimu tamanyi biri munjuye mhm. owulya bulungi tuwulidde ku ffenna nga bagamba nti sente mengo zebadde ebanja central government mm. central government ekuta obumbi abiri mu butaano ekuta obumbi e asatu mu butaano ebusasudde mm-hmm. mengo mm. Mm-hmm. sente ezo zikoze eki woofiisi ya nkuluze wagijjawo mm. abaana abalangira basula enjala mm. olaba abaana bamuteesa juzi ku tv abatalina nawe basula abaana ba kabaka muteesa kuba balaba nga batudde nenatoole mm. omwana wa kabaka muteesa asembayo omumbejja ganda teyeggala mutebi yonyini yawandiika ebbaluwa najiwajebbewa lusinengekuba omwana oyo mu lubiri naye nga atamukoze eki nkuddamu ati hmm. mubalwana bwebajja ne boogeramu kuba engalo tebumanyi biri munda hmm. gwemayega oba okoze ekyobanyazeki naye otunda otya embiri zabajjajjaffe hmm. otunda otya embuga zabajjajjaffe otunda otya amasiro gaba byonna byonna byononese ku mulembe gw'amayega gwe mugamba mumuyivu <laughs> ah, yeyita nkugambye owulira njagala mujja kujja gye bujja hmm. mwaba wana hmm. mayiga mm. ngenda bawe obufaananyi bwamayiga nga yakatandika okubeera ewakatende mm. ngenda bawe ebifaananyi bya pulezidenti museveni nambadde akasuuti keeru nga mutini nnyo ngaina hmm. mm. endagano zakola ne katende mm. ngenda bawe ebifaananyi byamuteri ngaali nekate ekikundi kyonna kiryawo tobuza ndi mayiga okujjamengo koincidensi mm. tobuza ndi mayiga okujja hmm. atunaembiriza abajjajjaffe n'amasentaka lya buganda nti koincidensi mm kabaka waaba tamanyi gwe katikkiro wa kabaka okozewo oti mm. buli kimu kigenzi mm. nabeera mubaganda nabaga nti buganda ku ntiko kiki eh, tosobola gamba nti ogenda maseka ntiogenda kuyita mu kkubo <laughs> sooka ozimba enyumba miryango mwenda mm, miryango mwenda etegeeza kyeyo kibi nnyo omuntu agamba nkulu nnyo kibi nnyo omuntu agamba nti mulangirera muyivu n'oli ebigambo byo hmm. ensi yalaba mayega ng'ali ku tivi ng'atukakasa nti mu bbiri kumi n'era ogwokuna hmm, yaliku ntv n'akiddamu ne ku bbs yakyogera nti mu bbiri kumi n'era ogwokuna hmm. bw'atakwasa buganda masiro ne saabasajja kabaka mpozi nga si alina ddamula akayitayo emyaka mukaaga yagamba bili kumi nene ogukuna enyumba etenkana na woofiisi zamwezo mm. kati gyemyaka mukaaga gyaweze nemyezi gyeyatugamba gyayiseemu mm, olwo olidde ebigambo byo mm. otugambye ogenda kuzimba woteeri kayanja ka kabaka mm. naye batuse negigogola nga ejjudde sowegi era nabalaba nga abasave abazze batunudde enwoteeri mm. eriwa teriwo tasobola ekyo akigezeeko bugeze alabe mm temulaba nti wamaanyi amagye ayina gamukuuma mm. bwakabaka kibwoyogerako obutalina kiweewa mm. naye ga kintu kigambo kiyitibwa obwakabaka bakigge ne mukamu akalo kuba tebakimanyi kugambe mm. tebalabanga ku nnamulondo engoma balengaagyetudde obwakabaka nkuddamu obwakabaka bwa buganda eyasembayo okubeera kabaka wa buganda jajjanga omulangira dawudi cwa yali mulangira neti yatuuzibwanga kabaka mm. omulangira mutesa yali mulangira neti yatuuzibwanga kabaka mm. Mm-hmm. eyasembayo okubeera kabaka wa buganda mm-hmm. n'obwakabaka obwakoma njagala buntu awulize ekintu kinasengejje mm. yali kabaka mwanga yali kabaka mwanga ye yasembayo okubeera kabaka wa buganda era obwakabaka obwakoma kati ate abazze babeerawo olina muganda w'omulenzi muyina alina abaana abayina singa agende bungereza hmm. nofuna akasimu nti muto wo mukulu wo yayise ku bitanda byebungereza hmm. bamusibye emyezi mukaaga hmm. wano ngaotekako omwana we nti musika ah. baalinyisa omulangira dawudi kyokunnamulondo nga wa mwaka gumu nga kitaawe ali sisirizi mu luganda olwamu olwabannakabala hmm. basikiza omwana nga taata gyali mulamu wali okiwulidde mu ggwanga ki tekiri nayo kati gange balinyisa kabaka dawudi kyokunamulondo nga hmm. jajjanga emwanga alisisirize olwamala omunenyisa ku namulondo bamugiza mu kisaakaate bukerere hmm. kati gwali okirabyewa tekiri nayo mubuganda kati obwakabaka obwakoma balinyisa omwana Hmm. Ah. Hmm. kati bwomubeera enkya n'ogamba mbu ebyo byaggwawo then ekigambo ekiyitiwa ebyobuwangwa nenno kijja emmengo hmm. ekigambo obwakabaka toddawo kyogera kubaa nobulenawo n'abagamba mu pulezidenti museveni azzawo obwakabaka obwakabaka bwoyogeraku obumanyi ayinza okuba nga abayetya kabaka naye nga teyazzawo obwakabaka kubanga n'obweke teyazzawo obwakabaka kati obwakabaka butambulira ku ki obwakabaka nkugambye omusingi ngaokugambye mm. era bwe bakabaka babeeranga n'embiri zaabwe mm. bakabaka babeeranga n'embuga zaabwekyonagambye nti ekigambo bwakabaka kyekintu ekiguma okusinga ate kigasa okusinga ensi eno mm. nze nagamba kabalange nabaga nti mayegaka amenya omuzikiti nomenya n'omuzikiti mu lubiri gwotazimba tebiriza mayiga otandikira kusomero lya naabagereka n'olitunda wasanga obwakabaka butambuza ebintu byabwo obwakabaka bukola buli naye gwe nojja ngaozze kunyaga mm-hmm. kyenamugamba nti muba temanyi byemukola muddeyo gyamwava mutuviire basajja mmwe mm-hmm. kati nze obanga nkedde nkyawala ole yagamba oyo oyo mayega wammwe mm-hmm. mbubawandiike abalangira n'abambejja bonna ne bakabaka bebavaamu mu buganda abalangira n'abambejja tebatuwandiika abalangira hmm. twaluza mazzi na muliro mm-hmm. nembagamba batakimanyi akibuulire mutebi mutebi atekewo okwalula mm-hmm. tugende eggaba kabaka bwe yagabiranga ebirabo tekyayisawo ggaba mm-hmm. ng'abiwangezi abitwale mu balubaale b'essese tusaabala ennyanja mm. kabaka atuula ku ddibaliye ngofaabalangira nga mm. bajjajja ba buganda weebali mm. tutuula mu maaso ga kabaka ku lugali emikolo mingi egikolebwawo mm. omulangira takka mm. lwaki ngezi lwaki yatwalanga ebyo ebirabo mm. kigenga bwolaba nga omuntu afiiridde ku nnyanja mm. wabeerawo mukasa baatutte mm. nyumakira waliwo omuntu afa nga yeevuunise ku mazzi mm. ne bamuggyayo omulambo ogwo nga gwevuunise hmm. kitegeeza ennyanja amututuuba mukasa waliwo aziyogana yaba atunudde waggulu nga nemikono gyefuyisa hmm. yaba ajeganye yaba yafudde lulwe hmm. kati omuntu yena bwafiira ku nyanja nga yayevuunise era muzimu gwe muba mugujja ku mazzi era mugenda wangezi ono yagujjayo mu kkomera lya mukasa ebyo biwanvu biwanvu tojja gitegeera katisobola kutegeera nti mwene omanyi olubeerabeere bano mu kinaana mu mukaga bajja mu buyinza bakola hmm. emikolo egiwunikira ddala ngaoli banagamba nti wunikira ensemine tukwate nga nkwate hmm. bannauganda babawunikira bamunaanika hmm. ku njegoyego z'olubiri nga bakozesa omusambu guyitibwa gutogute neggwogombe kati abaganda ne bannauganda ogwo mukolo gwakolebwa mayanja nkanje babawunika mulaba bya kisiru byereere oli akasiruwaza mune mukuba engalo mbu akoze kubanga babafuddaba tenolina nabudde bulowooza ku mbeera eyo hmm. ye najja n'abagamba nti buganda ku ntiko kubanga agabye emwanyi <laughs> naye ngaobwakabaka tebulina purojekiti ziryawo nti njagala olaba ekintu kyenayogerako ku ekigitivi gye buvuddeko hmm. bwoddayo mu lubirebere mu mbiri z'abakabaka babeerangano ebyagi hmm. nti enjala bwe yagwanga mu bantu ba kabaka kabaka yawanga abantu bemmere naye gwe noŋgamba nti n'ebijanjalo gavumenti ya uganda babijje malawi ku ttaka buganda lyeyina mm. buganda yali badde funa tokita ngaeyina ebyagi nga byolaba bina ebyagi byolengera wano ewebusega bakugamba mm. nti bya musajja mandera mandera onanyini yes mm. bebagamba naye gwe obwakabaka noŋgamba nti gavumenti ya wakati yakuta obuwumbi ataano mu munaana nebuwaaponya omuntu obuntu Hmm. suyali badde egamba mmengu nti muyina akawunga tani mmeka ate ebyagi babitundabirina ebyagi babitunda nze nabagamba gyebavuddeko mmengu obula bino ebitongole obirabirira abaana abatalina mwasirizi hmm. nga mmengu ewaayo akawunga hmm. mmengu nga ewaayo n'ensuku amanya amatooke mmengu nga esobola n'okuwaayo amagi mingusinga yiyamba kubanga omwana nani wabeera ngaavudde teso newabeera avudde kabani newaba avudde wanajja mu buganda abeera mwana wa buganda hmm. kati mingu yalibadde kulagaa nebitongole ebyo ngaeyamba abaana ba buganda hmm. yalibadde naye gwe baba nti abaana ba buganda basomera miti gwetunulidde bbs etalina mu mingo hmm. naye ngaabaana ba buganda basomera miti tozinde yadde bunasale buliawo nti no luweero mingo ku busente obujja mu nsawo mm. eya nengo buli kimu tunudde central government nowula bawaddeyo ebintu bya miliyoni kikumi ate mandera agamba yeyazibwawa era mandera agamba yeyawaayo kubwakabaka bwa buganda kati gwomanyi sente mmeka ze bajja mu ttaka gwomanyi sente meka gavindagezisasudde abemengo naye kitamuta njagala olaba eddala saabasajja kabaka nga mwoli genda olabe ekigambo kyoyulangira kadenga akayumbako obubizzi hmm. nenga ate olulongangira yempaji ekulembera ddala mu bwakabaka mm. nege nulabe ekigango eh, mbe kyolulongangira kalinyanga akayumba kobubizi mm. gono ngamba nti bwagya buwangwana nono ebirwadde ebitumalawo olinagamba jajjaumanga nti kokolo simuma mutuma kokolo abamutuma kokolo bakolanga emikolo gya kokolo ekyanja mm. naye ebyuma mubireesi abakokolo beyongera kubeera bangi mm. naye nga tegwe otuule bino byonna byonna byenkulaze ngwe hmm. nookwata omulembe nooga nti omulembe gwabavubuka hmm. abavubuka abasiiba mu zaala abavubuka abasibira empala eno wansi abavubuka abawumula amatu abavubuka abasiba enviiri hmm. kubanga gwe omuntu bano abavubuka tebalina kyebamanyi basiba mu luddo mu zipuulu muomulembe gwabavubuka naye ate neweerabira nti era emito gino emiti gino emito emiti emito gikudde kubisikiriza ebyamikulu hmm. gweomulembe gulekeyo mu bantu abakulu bakuwabule gwekabaka tawabulwa hmm. kabaka nkugambye kati alina okubulya mutebi owokubiri buli kimu ye mutebi natatebuka olubereberye hmm. naye gogamba nti okoze nnyo walisose kuzzawo olubiri lwa mutebi natatebuka owolubereberye okuli guma nti okoze nnyo wali badde nawagala emiti olwanga lwamutebya olubereberye ku mwafu oguyitibwa lugono kukinya nanteeta oluganga olubiri hmm. kubanga oli ye mutebya olubereberye yabulya mutebya owokubiri kabaka tebamuwabula kabaka nebwagamba nti ngenda genda singo mu mwezi gw'omusanvu kabaka lukenge lukenge abeeraku kabaka atandikira okukenge ekkubo lya kabaka hmm. naye gwe bonnabantu obwakabaka nga tebulina kiweebwa obwakabaka tebulina mutuwabwobwakikomye bunnamwaja ogwobwakiinu kibi ogwobwanaggwano kisomugungu tabe okukola emikolo gye bwakiweebwa buli kizibu kyonna kigwamu katikankulage ekizampe mutegaga naaga mu lubiri oyo mayega na sawe z'abasajja munanga nti baminisitawe bonna bomusente gavumenti nebayo muti bonna batudde wano hmm. naye n'abaniriza mutebi hmm. naye nga batere nca ne batuula mu parliament hmm. ne bagamba nti kampala si kitundu kya buganda ate nga fetukimanyi kuva dda kampala kitundu kya buganda kati nolabye ddanga buli akola ebikolo byeyeandukira mengo hmm. wabalabye abakwata constitution bwave nemengo nawayo miliyoni kumi ngaoli agamba nti muli bantu bakabaka muna mulina okusonyiyibwa naye nga buganda bagibyamu olukwe gasumba kyatakolanga kino nkuddamu okuŋŋanya abasajja kumi nabataano enenga beeyita nti baganda nagasinga omunyalanda abasinga okutegeera kituufu wali wategeera wali wategeera ebintu byobwakabaka okusinga pulezidenti museveni hmm. ensozi zonna nogibeera misaga yagiwa byejagala hmm. soama gimukuumidde mu buyinza hmm. naye ono museveni asobola n'okukwata sene aga nti mugende muzimba embuga muzizeewo ate bano sene ne bazibba gwomanyi omubbi obuli emengaawo hmm. gasumba gwe bagamba omunyana nagenda nagenda nakyalira namasole saala natoolo hmm. gasumba nankwata ebyokulya nabiwa banalinnya ne bannamasole gwemuyita hmm. omunyarwanda naba nti namasole yetagagasumba akyalira bannamasole gasumba basingana mu ofiisi nga bannamasole ne bannalinnya banona obuyambi bwa gasumba naye nga emengo babasenza luti Hmm. ojukira ono tebatagwa bwe yali akulima yegge nti yagamba ebikolebwa emmengu sibi byandibaddeyo ojukira nani yali akugemba mumayegge nti yakuwa ensonga ebikolebwa emmengo sekisa abali mu lubi olulangira abatagenda kulya busente twogere ebyekisiru hmm. aa ah, ah, ekintu tukirina kati byonna byonna byenkugambye byonna hmm. gwe jaginga minzaani eri mu bantu abawulira ebigambo bino bbs erimanyagani gye mugamba mwagitaddewo hmm. sente mika abawakauntabiite y'amafeeri dami batuba langi abasajja benjogeddeko soroma ali ku bbc ebi hmm. agigambe gewakea yali baeza ensavu za seminti meka kino ekizinde kyaliwo just kikola finishing nakisereka hmm. nibagamba nekayo kadekankubuuze ku bintu bisatu ye mulangira bulange nebasemere ekizinde kyekisinga omutindo bulange abagizinga basinziranga ku busuulu tebasaba tofaali mm. tebatunda ttaka mm. kabaka muteeso owokubiri era zina ennyumba eno mulimu wanga tukooti mm. yamala kutunda ttaka ate ah, nga olaba ekizimba ekiruddewo ebbanga kati kati mbuulira anti mugamba akoze mm. baamala kutunda masomero ah, tebamala gatunda baamala kutunda ttaka lyandiri ah. bamala kutunda masiro ga bajjajjaffe oba ga mbuga gaba kabaka mutiga amaiso baita olusozi bendegere naye kati bali muddu senda nga nabaganda balima nga tutna kutunda kunywa mitala bendegere mm. oyo gwemuyita nyinimu mm. nyembiri zabakabaka ensozi zabakabaka zijjudde magye talina nabwogerero mm. yoyo abeera nyinimu nende mutabanyi wa mukasa hmm. yabeera bubezi bukerere nga bukerere teryabbayo hmm. naye ngaate nende eyamutwala ebukerere yali maviiri nkata hmm. mutabanyi muzukulu wa gunju amaanyi ebukerere e, e, e, wano ngirabaga ti webakanga ali ebukerere webaka bukerere tazindwa webakanga nende Hmm. ennettambiro lya namugongo hmm. olw'amaanyi agaali enamugongo n'omusango ogwo e namugongo ng'abeebukerere bukae be baayitanga ku ttambiro lya enamugongo era nga nabo beesibye layini z'amatembe mu bulago hmm. nkulaga amaanyi agaali ebukerere olwa nenda omu bwati mwana wa mukasa kuba nampuluguma yakoma na miryango kirabire yakoma na miryango tebagenda bukerere bino biwanvu tebyawandikibwa byenkugamba naye guno ŋŋamba nti mwoli ng'abaganda bakuba enyigga oku ttaka ne battibwa abaganda ne bagwambirwa ne bagoloodi nti abachina ne bamusima hmm. omuchina n'ajja omuyindi nabaga nti yasengudde ebyalo kumi na bitaano hmm. nensi ye buganda kabaka hmm. nebaga nti abachina baze bakubye amayinzi agamba enye ennyumba z'abantu ninga olnagamba abachina bamuzeeyi temubakwatako abaindi bamuzeeyi naye ne bakugamba nti omusajja asengudde abantu ebikumi bitaano ku ttaka liizi yakijja mmengo hmm. oyo gwe muwaana ne bagamba zino mayiro esatu eruweero mmengo yennyini enyitwato gy'obusuulu ne foresiti yine tugoba hmm. ne bagamba nti enekasanda omusajja wuuno abantu enkumi bitaano babasengula ku ttaka naye nga liizi yakijja mmengo mmengo etuna n'abantu baayo ompulira bulungi mm, kwebali bakuli kabaka omuganda alina okuwa akasuulu mm. omuganda akuwa amakula mm. naawe omufeeko mm. abaganda bagadde bagadde kabaka mm. abaganda bagadde bagadde obwakabaka bwabwe wadde tebuliiwo mm. naye gwe obaddizaaki okimanyi kibuganda ne boodi emanyina okukwata ebitiyo nebalnabagwegula wakabaka mm. wano waliwo omumbejja aliwo no sseguku nakalema bali mumubonyabonya buganandibod omumbejja agende emengo yegule yo buganda landibod yani buganda landibod era nobagenda mulandi nkwaya ya madamu kasani bamugenoire hmm. bakugamba buganda landibod kitongole kyakabaka nga kabaka mm. Hmm. tekiri anda mengu mm. kyokka ekitongole kya kabaka nga kabaka ate kitunda ttaka lya bwakabaka <laughs> so si lya kabaka mm. kyevudde gamba nti ebikwatagana n'ettaka mm. genda onoonye etteeka eryasayiningibwa omwaka gwa lukumi mu lwenda nkaaga mu gumu mm. mulondemu kintu ye yasayininga ku lwa buganda mm. makaloidi n'asayininga ku lwa bungereza mm ng'awuliriza entuuma tuvuma babamanyi balina abalya mu bigere byabamanyi bagenda bafuma abantu hmm. eyo ku ndagaano yowe endagaano yowendawo eri yonna hmm. gisome ettaka lino lyayabulibwa litya hmm. kyenga bulaba bakatibana eh, abakulisayo lye baliko nalinaabawakulagidikulakulasiditunda kati bwegenda bugenzi mu nkwata etteeka nalukumu lwenankaaga mugumu etteeka lategenda okwata endagaano y'olwenda yomulangira olwokwetegere kye bayita ettaka nerina mm. balitunze kale ebyebalitunze ebyobwakabaka naye byabannamasole ettaka ly'obwannaalinnya ettaka lyabalangira mm. byonna bitadde muganda land board ate tebayambye neofiisi yabawanga amakula mm. n'obusuulu yakatikiro ebyabe gye bajjanga amakula neyobusuulu toyina kyobawadde yadde ekikumi nanamasole basula enjala nanaalinnya nkuddamu nbanamasiro abali masiro obasanga kasubi mukatale balonda amateeke gano gawaguka ku loole ate nobasanga omusajja alina sisimuka uganda gasumba gasumba alina walowabakijja ate gasumba nagenda nekujjajjawe yakuwa obwakabaka hmm. saara natolo wali emakindi erusaka mayirayo e namba yona yerusaka wasajja agitunze hmm. naye yadde ejiko ya sukaali emu bwati bwemulaba ku tivi bagamba nti omutebize namu obuyinza naye nebyamye mubibye hmm. obuyisiraamu obumenyedde omuzikiti hmm. abayisiraamu bwebamalufuna mayiro zettaka kumi n'emu hmm. okuva ku mulangira kyabasinga mbogo nuuhu bakayana ne babongera mayiro kumi emakindi obayita erusaka olusaka olwo lwaliwo abaisiramu basinzira ngo gendo tese byobusubuzi webasinzira ngo gendo sakirira enseno mm gonaona gonaone machindi gonaona wasajja bamazeyo mm nima mwebuzi mm. bakabaka banji bali mwasatu mumukangama mbabala lokwaza mintu bakabaka buganda basukane mutwale wache mungu waliyo mutebina maji na gundi bokane wasajja lwaki wasaini nga mumigere gamuteri hmm. lwaki munetemukyebuuza oba muganda we aa ah, ah, no olwolangira hmm. nekati nze newensiŋana kimera hmm. nga tetuva mutaata omu oba maamu mm, tubeera baluganda olwekigamba kibatalwoyo famire eh, kituufu kati bannayuganda bino byetwogera bo bajjemu nkugambye nti abaana ba buganda basomera miti naye nettaka nesomero liwasangawo lyotazimbe lya naabagereka hmm. nolituna bosco yateekawo paaka hmm. gogamba nti buganda ku ntikko hmm. kubanga teriyo nsi entuka ku ntikko yali wali okiwuliddewa kiki bayita entikko entikko tumanyi bino birala anti nebigambo wali byata nebasiruwaza ngono bweyajjana bonna bagagga wali ne nga teriyo nsi erimu bagagga beereere olinaayita buganda ku ntikko nakugamba ekintu kimu bwe muli kitegeera nti owentebe yewaswa mutebi yekato hmm. bwe muli kitegeera njaga onoonyereze lwaki owekitiibwa owekitiibwa muliika daniyero yagibwa kuba katikkiro yali abo anoonyereza ki hmm. yayagala ategeera ebituma bwe bitambula hmm. owekitiibwa walusindijje binemuka gye yali atambuliramu nga katikkiro mayega agimugirako ku paapa po njagala omuli omusajja jebbi walusimbi yayina esente ze eyasaposaninga obakabaka okumala emyaka kumi n'etaano hmm. owekitiibwa walusimbi jebbi eyazimba muganzibwaza nga tasabiriza tofaali naye nemooka gye yatambuliramu nga katikiro bagimugirako ku paapa po hmm. mayega yogwe mutugamba notuletera engala bino ogituteera emengo engoma yaffe bagiyita bakisimba singalabe njagala otunule obwakabaka ddala engoma enkulu mujaguzo mujaguzo zibeera engoma nyingi naye netaka lya mujaguzo mayedda ne balitunda ne baleta kimomera ne bakimomera ewaabwe ngaoli kimomera omutuufu waali kubanga ono gubaleese agenda bakisiza okutetekere balimalewo ettaka lya mujaguzo ekabowa nendo n'ensimbu zokka eziva mu butale oyo omusajja eyalinanyi eyatandika akatale k'ekatwe hmm. bukyanga ava mu bulamu bw'ensi eno n'olumbe tebalwalyanga kubanga kabaka ayina okukola ku nsonga eyo hmm. omusajja oyo jajjanje kabaka mwanga yamugja ebunyolo hmm. oyo omusajja bwamugja ebunyolo ng'azze kutunga kanzu za kabaka n'abalanyina n'abambijja aweza etaano kumi asatu ng'alundira mu lubiri emmengo jajja nkabaka mwana muganzi fulumi enjezo nkuwadde kato wansi hmm. era akatereke kato wali akasalo k'omupiira olabawo ndabawo ziriyiika mwena zaali musajja oyo omusajja ayitibwa nga mikayiri mukolobuza hmm. bw'atandika akatale ako atunda amakanzu atunda ensimbi eŋŋanda atunda ebikomo atandika okusumba banyolo banne ng'abateeka wali ensanja kyekiisawo kato kinyolo hmm. nirero oyo omusajja n'omwana we omumbejja nantabe oba yafudde n'okufuba yafa oba yaseerera akayumba kaalimu ekatunga nenga nengusaneebanaye mutuufu embeezi ge nengaawo nziisa nambwa abatalina kisa abatalowooza abatalumirirwa niwe batunule nkukakasa nga nkyogedde n'obusungu kino nkyogeza busungu hmm. mayedda nekigurupu kye bagenda kufuuka enkozi genda okwokya bannaabwe bagenda kuwangaala hmm. ebajje zibaggweko nayuga bagenda kulaba ku zadde lyabwe nga libonaabona kijje ku nze ne muzzukulu wa kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende eddamiro era ne mu bigiro bya kabaka nakibi ngaomulwanya muli bwe kiba nga namyalo gyatandise okubanja emyalo gye lwera abatandiseeko lubowa ayagala bajja ebikomera ku lusozi lwe kigo akooyi abali ku ttaka lye balubale batukira ebisiiki mukasa weyatuukira n'ebitemu byakamwenda ebyolana byamuba mukasa katyabanja nkukakasa ekikutta obudde kigenda bota ate abatudde emmengo n'abali mu central gavumenti akanyirikisi bajja kayita essavu kale mulangira siibula abali conline media z uganda mbasiibula nga nesisana nabasiibula hmm. wabula abayisiramu baganda bange mbaagaliza era nga mbasabira okumalako ekisiibo mm. mukunyigirizibwa kwonna kwonna okuliwo nebewayo nebasiiba mm. n'okubasaasira okunyigirizibwa okuli mu bayisiraamu mm. okubagumya bagume kino kibadde okuviira ddala kubiseera basapulukagwa obuyisiraamu buzze bulwanyisibwa n'okubakakasa nogi kampegaano oluginaba myaka emeka obugisiramu bulina ebitundu nsanvu mu bitaano ku bintu byobwakabaka bwa buganda hmm. jajjambi kabaka muteesa olubiribiri walugembe mukaabye bugendegende yeyaniriza obuyisiramu hmm. mutabani womuyingi omulangira kyabasinga mbagunuku n'abwagala hmm. jajjambi kabaka mwanga n'abwagala era nga nyongeri kubagua nti obuyisiramu tujja kino nkyogera nkikakasa tugenda kudda emengo okufa n'obutanyagwa hmm. n'okutumira mukulu wange omulangira dokita mbuga kasimu nakibinge hmm. ah, nina omukulu gwenjagala ennyo muwanyo ekitiibwa hmm. ah, mister ndirango erinnya lyeddala yami ah, mwagala nnyo omusaba nnyo allah amuwa obuwangaazi ne bajjajja nga bayaniza obuisiramu bongere okubakuuma n'okutambuza ha mukwano gwange nnyo omukulu muzaata kyeimuzaata oyo mulambire nti omulangira nakibinge omulwanya muli akwagala nyo era akutumidde nnyo hmm. naye beebala okuweereza obuyisiraamu hmm. beebala okwagala obuyisiraamu hmm. mukulu wange kasimu nakibinge mumuto waffe kalifaani bonna bonna mbaagala nnyo n'abawuliza abamwe bonna aba online medias uganda aba online medias bongere okuza naye bannaffe balowooze nnyo mu bino bajjemu bawulongoze bagyemu hmm. naye nokubagamba tugume kino kintu kikyabalya hmm. kibakakasa kino kino ekyenyalo eh, oba ekyenkuba kyakatandika butandisi hmm. mpaka lubana kiza tulina okuddayo ku lubi naye ngaekibonyabonya bannayuganda kati oba oli bukakata oba oli esaidi zino zempulira mu jinja oba mukyaggwe mugambe zino ensonga byuma ziri mu central gavumenti zijja ebikomera ku lusizi lwa lubowa mugambe ensonga byuma zifulumerwera mugambe ensonga yuma ziva erusiiti ensonga yuma ziva ekigo bakwate ettaka lya lubowa teriyo hmm. kitundu mu buganda mu uganda yonna ne mu buganda kyada kya lubowa okugjakawo balize emikono emituufu naye nga mbadde nsaba hmm. omukulu mayiga atuyambe buyambi ave ku gasumba gasumba alina kyakola okusinga mayiga hmm. gasumba alina kyakola okusinga mutebi kabaka kubanga afayo eri banaalinnya Hmm. afaayo eri bannamasole afaayo nnyo era mbadde nsaba nnyo mukulu gasoma nze mwebaza hmm. frankane sijja kusasola mawanga hmm. kubanga kugambye nti eno ensinga eyitibwa muwabaagirimu ate omunyankule omunyarwanda omukiga omutoolo omunyoro omusoga wa nze abantu mbaniriza nyo singa batalina malala nebujama ebino ebyamawala musome tiwatere embundu ebyakisiru nemba sagala kumanya mm. kubanga nekimya nti pulezida musiru mutandi kufuga uganda mm. abanyarwanda abanyankole abakiga abanyolo abatoolo abakonjo abafumbira bonay abasanga mu buganda mm. nga tukolagana nabo nabo olaba nti ekigambo busoga wambadde wano bwali wadde mbadde nasiibudde ekigambo busoga kitegeeza busenze busoga busoga era ebigini y'abasoga bava bunyoro na sisi oyo asobola okugamba ti nze ndi musese musoga nze mm. ndi munyoro musoga mm. kale mbatumiddeko nnyo abalabi ogambeauganda online media online media mm, uganda omulangira nakibinge abawuliriza hmm. oba wamma mulina byomurikodinga ebirayivu n'ababiraba hmm. bonna mbatumiddeko nnyo naye babeere bagumu hmm. ekikutta obuddi kyekiseera kyetetulina maanyi tetulina mundu leka bannyini nsi netwayogeddeko abasange kalabanti ebyabwe eh, n'okutumira ku mukulembeze wa uganda mwoyo <laughs> kyali wange siri mukwano gwe naye kyali wange ekimunjagaza eh? olumayogera ebigambo naazira Mm. ate bangamba nakibinge bakuddiza ebintu byo ate ogenda okulaba nga tebampadde bayayi bekyusa bekyusa bwekyusa mm. naye nga mugamba nti ajja kwewola nnyo imf zimuwe mm. bannauganda bajja musaba nemmere gyebatalina nnesa ebigwa bitalize bakyakola budget nene naye ngaekizibu kyonna kujja bikomera ku lusozi lwa lubowa abantu bafulumerwera abaganda bagerezanga nti kanziri abaana baligenda muki mulwera hmm. ebifo byonna ayite mu bantu ajje mu bantu abategeera ensonga ezo hmm. ne bano abali mu central gavumenti bajjewo amalala hmm. nsonyiwa mpayo eddakiika emu balina amalala ogawulira mbu yesi okusaanyawo obutonde bw'ensi si kirungi naye nembeera eriwo yaliwoko mwaka gwa lukumi lukumi mu bibiri mu ataano mu munaana lukumi mu bibiri ataano munaana eno embeera yatuukawokko ebibira byaliwo n'entobazi yona abantu si bangi mm. embeera eno yemu neebeerawo mu mwaka gwa lukumi mu lunaana nsanvu mu esatu mm. ebibira byaliwo n'entobazi nga weebiri eno embeera neebawo mwaka gwa lukumi lwenda nkaaga mu etaano mm. kiranga bweraba mu nkaaga ekiwa kyajja nga kyamanyi kati gwe baddeyo ku lubereberen enjala gy'owulira mbwani amuwadde akatebe byaliwo nga ebibira gyebiri twalaba wano mu kinaana obwetu yagendako ne masomero g'abaana ngembeera ekiyanga kifuuse ekyeya mm. yesi obutonde bwensisi bulungi obusanyawo era babufunebda naye zino entobazi n'ensozi zalingako bannyinizo mm. so muzifulume naye abantu abali mu central government n'abawulira baleke kutunulira ekintu kimu nti butonde bwansi mm. nkugambye nti kigo yejajja ate namyalo ye mukasigwe owulira enyaludde oku nyanja mm, ndiwulira era yaga nti amazzi ge emyalo gikoze eki kati munauganda yena aliko onlineonline mm. online zi uganda mm. awulirize nga tannavuma ate asengejje ebyo byawulidde ataddeyo yebuuze ku bantu abakulu kale omulangira embeera yabeerawo ko kale mbagaliza okubira obulungi mubiraba buliriza abalungi mm. ate nodamu nonkubirako nga e, eh, tuyija kukubirako ah, twogere ku, ku nsonga z'ettaka saako n'amasiro ye omulangira nakiminga nkwe dakiika emu obagamba etopiki gye tugenda okuddako bagyesunge eh. hmm. ensonga y'amasiro mm. hey. mm. agama silo agama silo silo kukama silo agama silo kujia tuine nyumba izajia tuine nyumba na rongo ya jira mava rongo china namba na mm. Hmm. tulina eh, buwani kaka suyu nyumba nyingi zibinge vyo naone si mm. nyele akumanti ngabe nagante songe zimu sabara zimu heshe na wikina tuka na hmm. nengote hivi reviza mm. mkuluma yegachi manyi mm. ebintu bingi ebitatambudde bulungi nengo nga bo bikwasa central government hmm. kumbe ngensobi zaabwe hmm. aleke kumpa mukisa bayuzayuza hmm. awo nsinyeko kutunu nenja bayuzayuza kubanga nze ndikinyiraze nayitakinyira ebiseera ebisinga obungi kubanga nze kinyira oba webasa ekiro nga kyo kitambula era wekiri ate nemisana bwogamba nti okikwata era kiba kikulaba kati nze ndaba ekiro nemisana bajjange bansomesa bambuulira ensobi we ziva bambuulira ekinadde nekinaddeko muggwanga nkimanyi okimanyi kikifuba muzukulu wa mwanga okimanyi wali yagamba mwanga nti bisopanimison anisembuza ah. kinaalingawo simu ekyoto kyekimuyisa nyinimu alina okumanya ebiri mu njuye ne bwe kiba ngaembiri n'amasibira bwe kimu kiweddewo teka lya buganda nyinimu tomanyi biri mu njuyo bakuwa n'amagye gegakumba tolina nkizo kibula <laughs> abantu bayi